ظهور ثلاث وزيرات في حفل جنيفر لوبيز بالساحل الشمالي يثير غضب السوشيال ميديا جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور ثلاثة من وزيرات الحكومة المصرية في حفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيس مساء الجمعة والتي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي ونشرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حسابها على موقع انستجرام صورة لها مع وزيرة التضامن الاجتماعي خدوالي ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد وارتدى الوزيرات الثلاث ملابس صيفية بيضاء وهذه بعض الانتقادات التي غرد بها الرواد محمد عبد اللطيف وزيرات يفتقدن الحس السياسي وأبسط قواعد الإنسانية واللي عنده دم أحسن من اللي عنده عزبة الدكتور أحمد السباعي وزيرات شربطات طيب بتاعة التعاون الدولي زي بعضه إنما بتاعة التضامن والناس الغلابة الجماعة دول هل لهم في السياسة بجد عرف بكر الحقيقة إن صور وزيرات مصر في حفلة جينيفر لوبس مستفزة وجدا مستر تامر الوزراء بتوعنا في حفل جينيفر لوبس هو ده الإصلاح الاقتصادي بعينه وما تنسوش يا ولاد مصر حزينة على شهداء معهد الأورام ومطلوب من الشعب اللي اتشال منه الدعم واتقطع منه اللحمة يلم للمستشفى عشان الأشكال دي تروح تتمرقع في حفلة جنيفر